मर्द को बुरा आप खुद बनाते हैं मर्द बड़ी प्यारी चीज़ है उसकी एक सुनो ना वो आपकी छह सुनता है और वो एक उस ये नहीं इसलिए नहीं सुनो कि वो आपकी छह सुने उसको भी तो समझो उसकी भी तो फीलिंग्स है है ना उसको बचपन से कह दिया जाता है मर्द को सख्त हम ही बनाते हैं इब्राहिम गिरता है रोना नहीं तुम लड़के हो बिल्कुल नहीं रोना क्यों उसको भी तो रोना आ सकता है वो लड़का है तो क्या हुआ उसका दिल नहीं